hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Empezamos otra vez en este video, ¿sí? Está bien, estamos trabajando. Estoy en Denver, Colorado. ¿Y dónde estás? Yo estoy en Medellín, Colombia. ¿En serio? <laughs> Increíble. Estamos lejos. And what I'm going to do is this down here. And I am hoping that the recording has both, okay? So, scholarship, how do you say that in Spanish? Scholarship in Spanish, eh, como... Spanish. Es, <laughs> Spanish, Spanish. Muy bien. Es, <laughs> es es como una beca, para nosotros es una beca. Es una beca. ¿Con doble C? No, una. ¿Beca? Ok. Wig. What es una extensión del pelo. Sí. So, es ah, pelo falso. Falso. Es postizo. Pelo postizo. So, write that. Pues pelo postizo. En the in spreadsheet. Go ahead and write that. Escribir ahí, sí. Yo no puedo escribir ahí. No me sale. <clears throat> ¿Puedes escribir abajo, ¿En el mío? abajo de beca? Sí, en suyo. Sí. En suyo. Ah, ya, ya. Espérate. Ah. Is it not working? ¿No funciona? Sí. Escribiendo. Ya. Sí, pero no aquí. Ah. Abajo. More de ese. Ese fue para donde no era. Ya. Sí, muy bien. Entonces, ok. Wrinkles. Wrinkles es arrugas. Wrinkles, yes, tengo muchos. <laughs> Arrugas, arrugas. Sí, arrugas. A-R-R-U-G-A-S, A-R-R. Sí. U, U-G-S. Arrugas. Okay. Sí. Hiccups. Say hiccups. Hiccups. Sí, no. hiccups. No, uh, Ah, hiccups. Hiccups hiccups. hiccups. Good, uh, good, very hiccups. good. How do you say that? Ipo, hiccups. Mm -hmm. Hiccups. Sí. <clears throat> es como empieza con, con J, con, sí. con, sí, con J. Hiccups, hiccups. Hiccups, sí. Good, okay. How do you say that in Spanish? Ipo. okay, Escribe. No ven arrugas. Abajo. Okay. Okay. Um, signature. Signature. Eso es materia. No, es firma. Ah, la firma la firma del... Ay, sí, espérate. Firma. Ok. Highlights. highlights es las... las cuando tienen el cabello tinturado con... Acá le decimos es una forma de highlights. You can also highlight um, a word. So this is a highlight. So when I make it yellow, see, I can highlight. Highlights. Highlights, yes. Okay, so. Sí. Okay, In español. Iluminaciones. Okay. Escribe. Okay. Frame. Frame es ah, un cuadro. Sí, como en una, foto, un, yeah, the frame. Mm, cuadro. And, and pit. armpit. Uh, arm, armpit. Armpit. How do you say that? Armpit. Axila. The, okay. Axila. Axila. Axila. or T? L. Axila. Okay. tissue paper. Tissue paper is el papel de <clears throat> los pañuelos. sí, es, hay dos tipos, en inglés hay dos tipos. Uno es ah, con la nariz, <sniffs> you know, tissue paper. Um, y otro es ah, mm, para empecar empacar algo ah, en, una caja. Es, es papel. Um, ah, como si fuera papel de regalo. Sí, sí, papel de regalo o, o también um, when you have a cold, cuando, tienes el gripe, en el blow your nose. tienes gripe? Ah, okay. Tissue paper. Entonces puedo poner qué papel. pañuelos. Okay. What is forehead? Forehead is um, es. Sí, diferente. Aparente. Neck, necklace. necklace. What is necklace? Necklace es el collar. Mm -hmm. Necklace. Gloss es <clears throat> el, el, el labial. Es como el labial brillante. Sí, lip gloss. We can have lip gloss. Pero si se puede poner labial, labial. <clears throat> So, that's, es específicamente para los labios, ¿sí? Sí. Ok. Y, pero gloss, gloss, gloss is also just shiny. It's shine. Es porque es brillante. Es, brillante. es un brillo, es un brillo, brillo labial, ¿no? Pero es algo, Entonces, um, <clears throat> lip gloss es, es, específicamente para... Vale. Ok, torn jeans. Say torn jeans. Torn, torn jeans. Torn, con N. Torn, torn jeans. Good, torn jeans. Okay. Torn jeans son los jeans desgastados. Yeah, they're ripped. Rotos. <clears throat> Rotos, so torn jeans. Budget. Budget. Budget traveler. Budget. budget. traveler. Yes. Budget traveler. Budget traveler. Good. Budget traveler is a is um when Es a travel with with a <laughs> with a say es tacaño es a ah, lot money no okay. no poco dinero poco dinero cómo es poco um, es tacaño es ah, cheap es ah, es, pero es que viaja con poco dinero sí budget. Budget. Es, no tiene mucho dinero. So, entonces necesita cuidar el, el dinero. ¿Cómo se dicen en inglés? Budget travel. Pero no, que no tiene mucho dinero. Doesn't have much money. Much money. Ah, doesn't have much money pero ¿cómo, se, ¿cómo traducir budget traveler? Es un, viajero. Con poco dinero. Con poco dinero. Ok, bueno, está bien. Sí. Ok. Ok. Leather. Leather. Good. Esta palabra se confunde con la del con carta. letter, yes, letter and leather. Leather, el otro es letter. Leather es el, es el, el este es el mate, como el cuero de las correas. Sí, sí. el cuero. El cuero de vaca normalmente, pero no solo de vaca, a veces es otros animales, pero sí. Y, ok, mole. Es un animal, but mole, porque, ok, lo que es importante aquí con esta palabra es que no es mole, es mole, mole en inglés. Mole. Muy bien. ¿Mollets esto? Ah, ya, también. Sí, a mo mo Eh, ok, yes. I have moles. Eh, lunar. Ok. Tile. Tile es como como no sé cómo explicarlo, es como una partecita, mm, como una pieza mm. Yeah, let me bring up, uh, let's see here. Es como, si como un ejemplo es como las teclas del piano. Entonces cada tecla es tile. Uh, ah, no, that's a key. En, en piano es, es a key, un clave. Um, a tile es en la cocina. Um, una en, la, en la cocina tienes este, o en el baño. Um, es tile. Um, Ah, con, uh, let's see, tile floor. Um, suelo de baldosas. Baldosa. Son las, son los, sí, las baldosas del piso. Cada baldosa style. Yes, yes. Okay. straight, straight, straight, straight. Ah, straight es el, el pelo liso. Um, sí, um, derecho. Sí, derecho is straight, goes straight, or um, a line, una línea, puede ser straight. Pero straight solo es que liso, ¿o no? Ah, que es derecho. Pero yo puedo decir, mi pelo es, my hair is straight. Straight, yes, you can say that, yes. Because it's, uh, it's not curly, it doesn't, it doesn't bend, it's straight. Mm. So, depende, I have straight hair. It is a straight line. O sigue, siga derecho. So ah. straight. Eh. <clears throat> Okay. Snore. Snore es roncar. Ah, ya, Ponytail. Ponytail, yes. Ponytail es, cuando me peino así. Sí. cola. Exacto. Una cola. <clears throat> Eso nosotros le decimos con cola de caballo. Cola de caballo, ok. Fabric. Fabric. Sí, fabric. Fabric. Fabric es el material de las cosas. Yes. Sweat. Sweat. Sweat. Es un poco ah, diferente. Cuando ustedes dicen la red. Era esta, sweat pants. Good job. Yes, sweat. Me faltó un pedazo. Mm -hmm. Sweat pant. Yes. Pants. pants. Pants. Good. Es, eh, son <clears throat> pantalones deportivos. Okay, sports pants, sweat pants. Es los pantalones um, uh, sudadera. Soft. suave, <laughs> ah, muy cómodo. Pero son los pantalones deportivos, sí, ¿no? Sí, también. El mm, otro es high heels. High heels, yes. High, high heels, tacones. Tacones, High heels. We like those. High heels, tacones. um, rotten. rotten yes rotten. rotten what rotten is the when the food is bad <laughs> exactly yes entonces ah. uh, podrido podrido mm -hmm. eh, baked potatoes baked okay cuidado con baked baked good baked baked, baked potatoes. potatoes yes es um, horneados sí Papas horneadas. Horneadas. Horneadas. Okay, can you say this? ¿Puede decir algo de este? El próximo? ¿El pan? Eh, love, loves, loves, loves. Es, es difícil, ¿verdad? Loaves. One. Lo loaves, loaves of bread. It's an, no es amor. <laughs> panes de amor. Sí, panes de amor, sí. Loves bread. Loves, loves, loves no, bread. Lo, oh, como tos. Oh, loves. Love. loves. Loves, loves bread. Loaves of bread, loaves of is, bread. Is this plural and the other is singular? Yes. One loaf of bread two loaves of bread. Loaves of loaves. bread. Loaves. Loaves. loaves. loaves. Loaves of bread and loaf of bread. <laughs> loaf. Loaf. Loaf. Loaf. Loaf es con O. Loaf. Loaf. Loaf. loaf, loaf bread. Okay. Loaf. Yes, and in Spanish? Panes. Panes en plural es panes. Panes. Entonces, ¿es solo pan y panes? ¿O cómo se no, dice? son ah, varias tajadas de pan, como el pan tajado. Entonces, el plural es pan tajado, varios panes. Y en singular es una sola tajada de pan. Okay, escribe un loaf of bread. I'm going to check. Loaf es una, es una, como una rebanada. o ¿Rebanada de pan? Sí. ¿Rebanada de pan o rebanadas de pan? Ese es el plural. Ok. El primero son varios. Rebanada. Un rebanada de pan rebanada de pan. Ok. loves son, es plural. o singular. No, es plural. Es plural. One loaf, two loaves. Entonces decimos, puede ser una rebanada o una tajada. Okay. Onion right? Rings. Rings. Ring. How do you say ring? Rings. Onion rings. Good. Onion rings. Onion rings is, is cebolla. Sí. Cebolla. Es, pero. Cebolla uh, en partida en en en aros, aros de cebolla. aros de cebolla, ¿ok? Aros. Sí, anillos o, aros de cebolla. Bien. Y anillo es específicamente para um, matrimonio. <laughs> no. Ah, <laughs> ¿Para qué? Para el dedo. Para el matrimonio. <laughs> para el de... Yo no. ¿Todavía no? No. Será en la otra vida. Ajo de tomate, bueno, ketchup. Diga ketchup. Ketchup. Good job. Okay, next one. Carrot sticks. Carrot sticks. Good. zanahoria en, en palitos. Sí, palitos de zanahoria. Ground, ground meat. Meat. Ground meat. carne molida. yes. We also say hamburger, hamburguesa. Okay, milkshake. Milkshake. Good. Mal malteada. Okay. Fruit splash. Splash. Good. Splash. Fruit splash. Para nosotros es un salpicón. Salpicón, sí, pero solo en eh, Colombia. Salpicón en otros países, salpicón es otro, es algo diferente. Pero me ah. encanta, me encanta el salpicón. Appetizer. Appetizer. Appetizer es el aperitivo. Yes. Appetizer. <clears throat> Broth. Broth. Broth. Broth. Broth. Broth. main, main, course. The main course, yes. Es el plato, es el plato principal. Sí. Yes, the main course. Uh, beverage. Okay, we okay, yes, beverage or beverage. Beverage. Be beverage or beverage. Yes, beverage. Es, el, es más común Ah, es más común decir sin el segundo E. Entonces nosotros decimos beverage, beverage. Pero es correcto decir beverage, beverage. Beverage. Muy bien. Beverage. Beverage es como <clears throat> las bebidas. Una bebida, sí. Great. Braid. Very good. Braid. Braid es cuando, cuando hago una trenza en el pelo. Braid. And you can also braid bread. A veces tiene pan con, una trenza. ¿No? <laughs> ¿No? no. no cómo se llama? sí, trenza. ¿Es trenza de pan o no? Sí, pan en trenza. ¿Pan en trenza? Ok. Sí. Good. ¿Cómo pronuncia tu pan en trenza? A braid. Braid. no entiendo la diferencia. Braid, braid. Ah, bread, Braid. Okay, listen carefully. Hold on. Pan, bread. Um, bread. Good. Trenza, braid. Eh, braid. ok, so, eh, puedes oír la diferencia entre E y E. Bread, E, E, como la red, la red. Bread. Muy bien, es pan, ok, bread, pan. Braid, braid. Bread. Bread, braid. Bread, bread. Excellent. Good job. Bread, voy a escribirlo. Te voy a escribir. Ok, cinco minutos. Es, es difícil esas que tienen una pronunciación tan parecida. ¿Qué es esta palabra? Abroad. Abroad. No, oh, abroad. Abroad. Con B, no con D, con B. Sí, es con B. <clears throat> ok. Abroad. Abroad. Es en otro país. Es, ah, afuera. Fuera. Afuera, de... Sí, abroad. Host family. Host, Host. family host family. Host family, yes. What is the definition? <laughs> es la familia donde vives cuando visitar a otro país. Es la familia, su segunda ah. familia en otro país. Adoptiva. <laughs> Ok. Sí. Ok, bueno. Sí. O sustituta. ¿O no? ¿Adoptiva? Está bien. Okay, abroad. Es vivir fuera del país. Es vivir o, viajar. I can travel abroad. So, ah. vivir o I can viajar fuera del país. Es, es solo fuera del país. Fuera del país. Cake. Cake. Cage. Cage, cage, jail, cage, jail. Es, casi lo mismo, es casi lo mismo. But the, the, second is for animals. Sí, la primera cage es para los animales. Ah, es, es para los animales. es como, es una jaula para animales. And the second is for person. <laughs> es por yes. Como la prisión. C. C. Jail. Cage. Mm -hmm. Jail. Cage. Yes. And so jail. So Cage and jail. Okay. Cage. So shit. <laughs> okay, listen. You ready? It's easy. It's fácil. Sausage. Sausage. Sausage. Excellent. Sausage. Sausage. Sausage. Good. Good job. Salchicha. Sí. Nostril. Nostril. ¿Es esto? Sí. Los huecos. No sé. Ah. <laughs> No sé. Los huecos de la nariz. Sí, huecos de la nariz. Huecos. Estos. Huecos. Ok, sí, ok. Estoy aprendiendo también. Sunset. Sunset. Sun Sunset. Atardecer. Sunset. Uh <laughs> -huh. Almost. Good job. Jewelry. Jewelry. Jewelry. Jewelry. Jewelry son las joyas. Sí. es todo. Eh, colar y... La anillo. Sí, en todo. Es For, foreigner. Foreigner. Foreigner. Ok, con G es suave. Foreigner. Foreigner. el, G, no sonido. El G no sonido. Entonces es solo foreigner. Foreigner. foreigner. Good. Extranjero. Foreigner. Good job, foreigner. Foreigner, you are foreigner. <laughs> No, I live here. Vivo aquí. <laughs> Cuando visito a In my country, you are the foreigner. Yes, and in my country, you are the foreigner. sword, <laughs> sword. Sword. Sword. Is, sword is the thing that use the samurai. Yes. Estaba. Uh, y el otro, el otro está bien escrito, is correct. Spade. Spade. Spade. Spade is a, una pala. Una pala. We also say shovel and spade. Shovel and spade. Spade. And sled. slide? Sled. Sled. Mm -hmm. Sled is the, is the thing that use Papa Noel. Exacto, sí, a sled. A sled. It's, uh, it's sled slides. Trineo? Okay. Sí. Trineo. Sled. Gum. Gum. Gum. Gum. Gum. Gum. Gum es la, es la Una bata larga que sí, es bata larga. bata larga es un, eh, es un vestido, pero... pero el que usan los médicos, ¿sí? Ah, sí, los médicos, pero también las mujeres o cuando ir a una, una gala, una, fiesta muy especial, una, eh, por ejemplo, cuando se casa, marido casar, cuando casar. Cuando se casan hombre y mujer. Cuando se casa, el vestido es muy especial, es un gown, gown. Ah, ok. Vestido especial. Ok. también puede ser la bata que usa el médico, sí. Sí, también. see. <sighs> Widower. Widower. Widower. Widower. Mm-hmm. My mom is widower. No. Your mom is a widow. A widow. Un hombre, un hombre es widower. Ah. Mujer es widow. Hombre es widower. Widower. Mm -hmm. Ok, entonces viudo es, es hombre, ¿cuál es mujer? Widow. Widow es, ¿y cómo se dice en español, widow? Viudo, viuda. Okay, so let's put that in here. Okay, hold on, wait, wait, wait, wait. Let's make it widow, widow and widower. And y mujer es que? Viuda. Ah with A. With A. Viudo. Viuda viudo. Okay, widow, sí. widower. Widow, widower. Sick leave. Yes, sick leave. ¿Qué es eso? No sé. Uh, um, uh, R is the note, the, is the doctor's note. um, the note, the doctor's note, sick leave es el tiempo libre cuando tiene la gripa. Es la incapacidad. Eh, bueno, cuando no puede trabajar. Sí. No puedes ir a la escuela. Ah. Incapacidad. <clears throat> Mm, no, no. ¿No? Um, Sick es incapacidad, pero el tiempo, el tiempo, los días que no puede trabajar es, los días de enfermero o... no entiendo. son los días de incapacidad, ok. Ok, bueno, entonces los días de incapacidad. Sí. Ok, bueno. Um, toilet paper. Toilet Yes, Conte. Es Conte. The toilet paper. Toilet paper. Es el, el papel del baño. Sí. Papel higiénico. Sí. Bargain. Bargain. Bargain. Bargain. Bargain. A bargain. Uh, what is bargain? cuando puedes comprar algo en, Descuento. Para, un, buen precio, es un bargain, eh, bargain. O a veces pueden, pueden pedir un precio mejor o sí, un descuento, pero más es un buen precio más de, un descuento es un buen precio. Ok. Entonces más bien pongo buen precio. Sí, pero, ok, um, es un uh, sujeto, un sujeto, bargain, sujeto es un buen precio, descuento, ok. Pero el verbo para hacerlo, ok, con con otra persona, to bargain, I can bargain with somebody, es negociar. Es un poco diferente, pero sí, es lo mismo. Ok, cruise, crucero. Cruise. Ah, no, no es cross, cruz eh, cruise, es ah, en, una, en una barca. Um, pero es un crucero, ¿no? When eh, you travel around the, Caribbean. Ok, ¿es un cruise? ¿Es un crucero? Sí. No es... Oh, eh, pensé que crucero es un... Eh, ok. When you travel, pues es una especial travel. Ok. ok, crucero. Estoy aprendiendo. Muy bien. <laughs> un crucero. Spicy. Spicy, yes. Spicy es mm, muy condimentado. Condiment, Condimento. Condimento picante. Picante, creo. Para no, sí, spicy. Mm. Spicy también, using in Mexico. <laughs> En México, sí. Y a veces las mujeres son spicy. <laughs> a ver. okay. All right, four more. Ready? Device. See. Device. Device. Device is device. Device, yes. Dispositivo. Uh, yes, a device, uh, an appliance. Give me an example with device. Um, your telephone is a device. It's a device, okay? The um, in your kitchen, you have many devices. Uh, this, this device es una cosa. Es una cosa, normalmente una cosa um, más complicado. The device. A appointment. Appointment. Appoint appointment. Good. Great. Appointment. One okay. sample with appointment. I have an appointment with the doctor. I have una cita. A, una cita. I have a doctor's appointment. I, I, I can say I have appointment with you. Yes, we have an appointment. Mm -hmm. Barry. Barry. Okay, this is <clears throat> Okay, hold on. Bury and buried. B U I R E D. Buried. Buried. Um, so this is hard to say. Um, no, esto está mal escrito. Está bien. No, es, está bien. Ahora está bien. Okay. Okay. So, significa enterar. Enterar o no. enterrado. Enterrar. Enterrar. Enterrar o enterrado. Sí. Okay. Sí. But pronunciación es difícil. No lees, solo escucha, okay? sí. Berry, <laughs> berry. Eh, como berry. diciendo blackberry. It, eh, exactly, yes. Es como a blackberry or a blueberry. Berry. berry. We, bury something in the ground. Bury. Bury, bury is enterrar and the other is enterrado. enterrado. Enterrado. Sí, es pasado. Okay. si lees es difícil pronunciar porque no usamos el U. Very, ah, sí, no se usa la U. Very, very. Buried. Yes. okay. El otro es, the, other is buried. Buried. Okay, let's, uh, let's put that in there, right? Um, Barry es uh, como una valla, ¿es correcto? Sí. Okay, so let's let's put that. Uh, wait. Barry, eh, pero el, el, el otro es Barry and buried. So these two sound the same, Barry and Barry. <sighs> Oh, again, Berry and berry? Mm-hmm. Berry. They both of them are pronounced the same. Berry. Huh. I know. It's just it's strange. Okay. La última. Earthquake. Earthquake. Good. Earthquake. La, la tierra. Yes. Terremoto. Yes, terremoto. Earthquake. Earth, earth. Say earth. Earth. Earth. Earth. Con TH. Con Earth. Earth. earthquake. Earthquake. Earthquake. Earthquake. Good. Good. Yay. Okay. Good job. All right. So what I'm going to do is uh, later today, this afternoon, I will share this video and you can watch it again and again and again. Okay? Okay. Do you mind if I put this video on uh, iShareLingo? Yes. ¿Está bien o no está bien? Sí. Okay. Está, está muy largo. Sí, es muy largo, pero muy bien. Es uh, porque es inglés y español juntos, trabajamos juntos y demostrar, ah, cómo podemos trabajar juntos. Sí. El proceso de ShareLingo. Ok. Ok. Bueno, ok, que tengas un lindo día. Es sábado. Muchas eh, gracias. Disfruta su almuerzo con sus amigos. Gracias. ¿Cómo? Ok. Ok, voy a terminar. Let's see, wait, wait. Stop share. Está bien. Sueño. ok, let's see. Stop recording.